Meeting.it, le Italie digitali fanno il punto. Insieme a Giovani in Rete abbiamo intervistato alcuni esperti sui temi dei vecchi e nuovi media e ci siamo interrogati anche su come il social network può aiutare il materiale audiovisivo che è in rete a essere amplificato a sempre più utenti. Lo abbiamo fatto insieme ad alcuni esperti e adesso vi presentiamo con la loro voce le loro interviste. dovete scegliere chi ascoltare. Si chiama video interattivo. E dico a te, clicca. Vabbè se non hai cliccato alla prossima